Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a spune. Ieri uh, am vorbit despre a vorbi și am spus că puțini oameni spun ceva cu adevărat în timp ce vorbesc. Uh, profii mei la facultatea de actorie îmi spuneau că ce vrei să spui tu cu poezia asta? Ce vrei să spui lumii? Și eu ziceam, păi poezia, cuvintele din poezie. Nu, nu, nu, nu, nu. Cuvintele din poezie sunt una și ceea ce transmiți cu acele cuvinte, acela uh, este lucru pe care vrei să-l spui lumii. Și mi se pare că muncim zi de zi la a spune ceva cu adevărat lumii. Poate fi format din două cuvinte. Te iubesc. Acel lucru pe care vrem să-l spunem lumii. Pentru tine ce înseamnă a spune? Ciao.